हेलो फ्रेन्ड्स फेरि पनि तपाईँहरूले स्वागत छ तपाईँको सन्ता प्यारो युट्युब च्यानलमा आज चाहिँ प्रदेश लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशले होइन विभिन्न नेपाल शिक्षा सेवा अन्तर्गतको पाँचौँ तहमा होइन विभिन्न समूहहरूमा भ्याकेन्सी निकालेको छ अब कुन समूहमा कति सङ्ख्यामा रहेको छ र त्यसको फर्म कहिलेसम्म भर्ने त्यसको फर्म कहिलेसम्म भर्ने डेट रहेको छ र त्यसको फर्म दस्तुर कति रहेको छ साथै कुन समूहमा कति सङ्ख्यामा रहेको छ र त्यसको फर्म भर्नको लागि होइन योग्यता कति चाहियो र त्यसको फर्म कहाँबाट भर्ने त्यो सबै कुराहरूको बारेमा डिटेलमा जान्नको लागि आउनुहोस् हामी भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ तबसम्मको लागि तपाईँ यदि च्यानलमा आउनुहुन्छ भने च्यानलले सब्सक्राइब गरिदिनु त त्यहाँ भएको बेलाकानमा क्लिक गरेर अलमा क्लिक गरिदिनु यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू पाउनको लागि आउनुहोस् अब हामी नोटिसतर्फ लाग्दैछौँ यसमा के लेखेको छ प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह पाँचौँ तह को प्राविधिक सहायक पदको खुला तथा समावेशी प्रयोगत्मक परीक्षाको विज्ञापन रहेको छ यसको प्रकाशन मिति दुई हजार उनहत्तर साल एकमा महिना चौध गते आज यसको प्रकाशन मिति रहेको छ अब यसमा के लेखेको छ कर्मचारी संयोजना एन दुई हजार पचहत्तरको दफा बाह्र बमोजिम सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढीका लालीको को पास नम्बर पास जिरो अठहत्तर उनहत्तर चलानी नम्बर एघार सय नब्बे मिति दुई हजार अठहत्तर एघार अठारको पत्रबाट रित पद माग भएअनुसार प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह पाँचौँ त प्राविधिक सहायक पदको प्रचलित कानुन बमोजिम खुला तथा समावेशी प्रयोगत्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने भएकाले द्या बमोजिमको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ तोकिएको न्यूनतम योग्यताका पुगेका उम्मेदवारहरूले आयोगको विद्युतीय दरखास्त प्रणाली W W dot PPSC online dot Sudurpaschim dot G O V dot NP मार्फत दरखास्त आह्वान गरिएको छ यसमा यसको फर्म भर्ने वेबसाइट यो रहेको छैन W dot PPSC online dot Sudurpaschim dot G O V dot NP यो वेबसाइटको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिनेछु तपाईँले यो वेबसाइटबाट तपाईँले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ अब हामी हेर्नेछौँ होइन कुन पोस्टको लागि कति सङ्ख्यामा रहेको छ त प्राविधिक सहायक नेपाल शिक्षा प्रशासनको लागि होइन खुलामा सातजना रहेको छ महिलाको लागि दुईजना रहेको छ आदिवासी जनजातिमा एकजना मधेसीमा एकजना रहेको छ दलितमा एकजना रहेको छ जम्मा बाह्रजना रहेको छ अब हामीले हेर्छौँ यसको परीक्षाको किसिम कस्तो परीक्षा हुन्छ त लिखित र अन्तर्वार्ता हुन्छ यसको लिखित परीक्षाको मिति अहिले प्रकाशन भएको छैन पछि प्रकाशन गर्नेछ लिखित परीक्षाको होइन कस्तो माध्यम त नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा दुइटै नै हुनसक्छ त्यस्तै यसको दरखास्त जस्तुर कति रहेको छ फर्म भर्नको लागि प्रत्येक विज्ञापनको लागि दरखास्त जस्तुर रु चार सय रहेको छैन यदि तपाईँले समूह थप गर्नुभयो भने प्रत्येक समूह थप अनुसार रु दुई सय थप हुनेछ त्यस्तै अब हामीले हेर्छौँ होइन यसको यसमा फर्म भर्नको यसको फर्म भर्ने अन्तिम मिति कहिलेसम्म रहेको छ यसको फर्म भर्ने अन्तिम मिति दुई हजार उनहत्तर साल दुमा महिना तिन गतेसम्म रहेको छ दस्तुरको डेट दुई हजार उनहत्तर दुमा महिना दस गतेसम्म रहेको छ अनि उमेर हदको कुरा गर्दाखेरि होइन यसको फर्म भर्ने लास्ट डेटसम्म होइन अठार वर्ष पुरा भई पैँतिस वर्ष ननाएको अपाङ्गता महिलाको हकमा चालिस वर्ष ननाएको हुनुपर्छ जस्तै अब यसमा फर्म भर्नको लागि होइन योग्यता कति चाहियो त न्यूनतम योग्यता कति चाहियो यसको फर्म भर्नको लागि यसमा फर्म भर्नको लागि होइन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट शिक्षाशास्त्रमा प्रमाणपत्र त वा सोसर उत्तीर्ण तथा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा एसएलसीको हकमा कक्षा एघार र बाह्र प्रत्येक विषयहरूमा न्यूनतम डी प्लस र कम्युलेटिभ ग्रेड पोइन्ट एभरेजमा वान पोइन्ट सिक्स रहेको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनेछ तपाईँको टोटलमा होइन वान पोइन्ट सिक्स जिपिए हुनुपर्छ र प्रत्येक विषयमा मिनिमम होइन तपाईँको डी प्लस हुनुपर्छ यसमा फर्म भर्नको लागि अनि आजको यस भिडियोमा यति किनिरहेको छ thanks for watching this video